سلام دوستای خوبم با یکی دیگه از آموزش های انگلیسی مثل آب خوردن با شما هستیم و در این درس میخوایم بپردازیم به کاربرد جامع و استفاده درست از وش در انگلیسی همونطور که میدونید از وش برای بیان یک آرزو، حسرت و افسوس در انگلیسی استفاده میشه. حالا در این درس میخوایم بپردازیم به سه کاربرد کلمه وش. کاربرد اول اگر آرزو و افسوسی که میخواید بیان کنید مربوط به زمان حال باشه از زمان گذشته که ساده استفاده میکنیم به عبارت دیگه I wish past simple به این مثال دقت کنید I don't play tennis I don't play tennis یعنی من تنیس بازی نمی کنم. خب همونطور که میدونید زمان جمله مربوط به زمان حاله پس برای بیان افسوس و آرزو باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم یعنی به این صورت I wish I played tennis I wish I played tennis یعنی ای کاش تنیس بازی می کردم I don't play tennis I wish I played tennis من تنیس بازی نمی کنم ای کاش تنیس بازی می کردم. خب این مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. I don't play tennis. I wish I played tennis. I don't play tennis. I wish I played tennis. I am not a bird. I am not a bird یعنی من پرنده نیستم. حالا چطوری بگیم که ای کاش یک پرنده بودم؟ I wish I were a bird. I wish I were a bird یعنی ای کاش یک پرنده بودم. خب این مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. I am not a bird. I wish I were a bird. I am not a bird. I wish I were a bird. I am lazy. I am lazy. یعنی من تنبلم. I wish I were not lazy. I wish I were not lazy. یعنی ای کاش تنبل نبودم. خب این مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. I am lazy. I wish I were not lazy. I am lazy. I wish I were not lazy. You are not here. You are not here. یعنی تو اینجا نیستی. خب چطوری بگیم ای کاش اینجا بودی؟ I wish You were here. I wish you were here یعنی ای کاش اینجا بودی. You are not here. I wish you were here. You are not here. I wish you were here. He does not love me. He does not love me یعنی او مرا دوست ندارد. حالا چطوری بگیم ای کاش او مرا دوست داشت. I wish he loved me. I wish he loved me. ای کاش او مرا دوست داشت. He does not love me. I wish he loved me. He does not love me. I wish he loved me. خب حالا بپردازیم به کاربرد دوم اگر آرزو و افسوسی که میخواهید بیان کنید مربوط به زمان گذشته باشه از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم به عبارت دیگه I wish past perfect به این مثال توجه کنید I didn't work hard I didn't work hard یعنی من سخت کار نکردم. خب زمان این جمله مربوط به زمان گذشته است برای اینکه آرزو و حسرت رو بیان کنیم باید از زمان گذشته کامل استفاده کنیم یعنی به این شکل I wish I had worked hard I wish I had worked hard یعنی ای کاش سخت کار کرده بودم I didn't work hard. I wish I had worked hard. I didn't work hard. I wish I had worked hard. You were not there You were not there یعنی تو آنجا نبودی. I wish you had been there. I wish you had been there یعنی ای کاش آنجا می بودی. خب برای اینکه این مثال رو یاد بگیرید اونو در قسمت کامنت بنویسید و تکرار کنید. You were not there. I wish you had been there. You were not there. I wish you had been there. I didn't go to the party yesterday. I didn't go to the party yesterday. یعنی من دیروز به میهمانی نرفتم. خب بیاید یک بار زمان این جمله رو با هم مرور کنیم. زمان این جمله یعنی I didn't go to the party yesterday مربوط به گذشته ساده است. پس برای اینکه افسوس رو بیان کنیم باید از زمان گذشته کامل استفاده کنیم یعنی had و بعدش past participle یا قسمت سوم فعل. I wish I had gone to the party yesterday. I wish I had gone to the party yesterday. یعنی ای کاش دیروز به میهمانی رفته بودم. I didn't go to the party yesterday. I wish I had gone to the party yesterday. I didn't go to the party yesterday. I wish I had gone to the party yesterday. Mori did not buy a ticket. Mori didn't buy a ticket. یعنی موری بلیت نخرید. ای بابا چه کار اشتباهی. حالا چطوری بگیم که ای کاش موری بلیت خریده بود. موری wishes he had bought a ticket. موری wishes he had bought a ticket. یعنی موری آرزو میکنه که ای کاش بلیت خریده بود. Maury wishes he had bought a ticket. Maury wishes he had bought a ticket. We did not invite them. We didn't invite them. یعنی ما آنها را دعوت نکردیم. حالا میخوایم بگیم که ای کاش آنها را دعوت کرده بودیم. به انگلیسی میشه We wish we had invited them. We didn't invite them. We wish we had invited them. We didn't invite them. We wish we had invited them. خب حالا بریم سراغ کاربرد سوم کلمه وش. برای بیان خواسته ها و آرزوهایی که در آینده تمایل به انجام آنها داریم یا آرزو میکنیم در آینده رخ بدن که در این حالت در صورتی که بیان آرزوی خودمون باشه از could استفاده میشه و در صورتی که در مورد فرد دیگری باشد از would استفاده می شود. به مثال ها توجه کنید. I cannot go to the party tomorrow. I cannot go to the party tomorrow. یعنی من فردا نمیتوانم به مهمانی بروم. خب در این حالت ما آرزو و حسرت خودمونو که در آینده قرار اتفاق بیفته رو بیان میکنیم. پس باید از could استفاده کنیم. یعنی به این صورت. I wish I could go to the party tomorrow I wish I could go to the party tomorrow یعنی ای کاش می توانستم فردا به میهمانی بروم خب برای اینکه این جمله رو یاد بگیرید اونو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید I cannot go to the party tomorrow. I wish I could go to the party tomorrow. I cannot go to the party tomorrow. I wish I could go to the party tomorrow. He will not come to my house tomorrow. He will not come to my house tomorrow. او فردا به خانم نمی آید. در این جمله میخوایم آرزو و حسرتی رو بیان کنیم که مربوط به شخص دیگر است. پس باید از کلمه would استفاده بشه. به این صورت میگیم I wish he would come to my house tomorrow. I wish he would come to my house tomorrow. یعنی ای کاش او فردا به خانه هم می آمد. He will not come to my house tomorrow. I wish he would come to my house tomorrow. He will not come to my house tomorrow. I wish he would come to my house tomorrow. آرزوی تندرستی و موفقیت دارم واسهتون.